سلام کسی هست کسی هست اینجا یا خدا قرب مرسی کسی دیگه در بیرون نیست اوف امی دو دستم دکونت برای جانی سنت تو چرا این کارا رو میکنی؟ این دست نگاه کن هیچ وقتی کارا رو نکو به درد نمیخوره مرد دو دست خدا دکونت میزنم پس با زنای مردم این کارا رو نکو و در ای باش که کار خیر کنی و همی طریقه ای است که تو میتونی به خدا نزدیک شوی پس زنای مردم را نکو بی پدر تو نداری به ما روان میکنی ها این رو به ما میزنی به پدر زنت پیش ما آمده بود دیگه ای گپا رو نزنی فهمیدی دیگه این گپا رو نزنی نمیکشم نمیکشمت میکنم تو را میکنم سر تو بچه بازی میکنم نه ای گپا دیگه نزنی نه بچه با خودم دارم از تو کده کلانم دارم میتونم زن خودم نگاه کنم میتونم کلگی رو نگاه کنم یک نصیحت است دیگه این کارا رو نکو گناه داره به جهنم میری بس کارا رو نکو خواهش میکنم و به من فرق پنج دقیقه برات وقت میتونم بچین امیاله میایی پیشم اگه نه استخبارات برات ثواب نکنم که تو رو بگوینم اونجا یا خودم میایم فهمیدی دیگه من چیزی نمیفهمم زود بیا و همین حالا میخوایم بگویمت شخصا شخصا بهم هرچقدر پیسه میخوای پیسه برد میتم نگو ما پیسه نمیخوایم مثلا تو میخوایم پس ما به خدا اقتقاد دارم و امید روزی برسه جزای تو رو بده پس این کارو رو اصلا نکو و تشکر از که جواب دادی سوالات مرا این کارو رو نکو و در راه خدا باش parto قنده، parto canda, parto, parto بخورم تو خب دوستان امروز اومدیم از جانی سن سوال های بپرسیم و کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنیم بیاین که زبان جانی بشنویم جانی چی تجربیات رو داشته در زندگی و چی کارها کرده تا نوز چند نفره کرده و دیگه سوالات که میپرسیم ازشون با ما باشین در این ویدیو تا آخر تماشا کنین پس بریم جانی رو ببینیم یک ملاقات کوچک و سخنرانی باش داشته باشه بریم دوستان خب کی تشویقتان کرد به ایرا کی تشویقتان کرد به ایرا که بیاین خودم تشویق شدم یک اتفاق جالب بود که برام افتاد چی؟ یک اتفاق جالب افتاد خب اتفاقم اگه میخوای برای بفهمی باید بیاید اتاق ما چه باش؟ اینجا پارو نزن ما در اتاق تو نمیم تو هستی؟ کلیت سیکو چرا دو تاختی بیایم بگو چی فایده ایم از دو تاختی بیایم ها بازه که من بیایم اول تو باید بر ما بتی تو باید بتی باز ما برات گپ میزنم که دو تاقت میایم خویل تو اول باید بیایی پس خانه من نه نمیم به بیایی، باید بیایی من کار دارم خوشم اومدی ایریش میشه تمکر میکنم نه جانی ما کن ندادیم تا هنوز ما نمیخوایم که بتام باز هر وقت که دادم میگم تا ولی اگه در اتاق بین برم یک دختر مخترم میری یا نه آه دختر چی هستی یک دفعه بیا دخترا رو برات قطار میکنی دختره که در تصویرت کلیشه برات میارم یک دفعه بیا در اتاق ما من تو کار دارم تو بیا آی دخترها بسیار مقبول هم هست تو از کجای رو پیدا میکنی جونی چرا برش تو میته یا من نمیفهم پس چرا به ما نمیته بله شما ندارین چی ما داریم ما نشان نمیدیم ولی چرا چرا چرا این کارها رو میکنن چرا به ما نشان نمیدن ما در گرفتی. اندازه چیسته بگو اینا متر بیا که متر کنیم از که کتر نه یه چی میکنی؟ حالا من اندازه میگیرم که از که کلان است بیا بیا جانی بیا نکو فرار خانما و آقایان پرطرفدارترین مرد امسال وارد میشود Dr. Johnny C.